Я далеко. Наверху, типа? В окне там? Прям на моем. А, их двое. Ну-ну, какие же. Что? <laughs> Что? А как не попадаю? Сколько до тебя метров?

забрал, не забрал. Прикинь? Серьезно? Да. Я все выигрываю. Ой, блядь. Лови меня. <laughs> Лол. Что? Я его даже не видел. Что? А. О, блядь, лол. Он за домом. Что? Ты видел? Да. Чип-чип. <laughs> не летит. Выпрыгивай, выпрыгивай. Ебой. Нокнул его. Скорее всего, да. Судя по дате. Си, плиз. Нокнул? Дал эту точечку. А как там? Блять. Объяснительная команда или как там? Пояснительная бригада. Объяснительная команда. Ну, наверное, теперь надо заюзать, да? Посылку с броней. Сколько? Четыре. Из восьми. А. Сука. Блин. Блять, не то сделал, надо было внутрь просто. Да-да. Нихуя. Сука. Отлетела, блин. По моей стороне, кстати.